Na tukisonga mbele kaunti ya Busia, kituarifu Jeremy Omondi kwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kindiki Kithure amezaagiza serikali ya kaunti ya Busia, mamlaka ya mazingira nchini NEMA, usimamizi wa utawala katika eneo la magharibi na asasi za kiusalama katika eneo hilo kuweza kuunda kamati maalum ya kutathmini hali ya usalama katika migodi ya Bumutiru na kuweza kutoa mapendekezo katika siku 30 zijazo. Katika ziara ya kukagua hali katika migodi hii, Waziri Kindiki amesema kuwa licha ya kuwa eneo hili limetoa ajira kwa watu wengi, usalama wa watu hapa unafaa kupewa kipaumbele. Kwa hivyo tunaelewa na serikali haiwezi kuumiza wananchi, lakini vilevile munikubalie, wakati kuna mambo fulani ambayo yanaweza hatarisha maisha, lazima serikali ichukue utaratibu fulani kuhakikisha hatutaitwa hapa kwa sababu ya maafa. Sababu tukikuja hapa kwa sababu ya kuna maafa na hatukuchukua hatua yoyote, hamutataka hata kutusikiliza. Kutokana na hali hii, Profesa Kindiki ameagiza kuzingatiwa maswala yafuatayo hapa. All prospectors who are engaged in prospecting for minerals in this area must apply for licenses from the Mining and Geology Department immediately. I therefore direct the National Environment and Management Authority in consultation and collaboration with the county government of Busia to ensure that all disused shafts are rehabilitated to the satisfaction and compliance of the national government and county government environmental and health standards. Kuhusu usalama wa hapa Kindiki ameamrisha wakuu wa usalama katika eneo pana la magharibi kuhakikisha kuwa kuna jengwa kituo cha polisi hapa Bumutiru haraka iwezekanavyo. Na hata kabla ya ujenzi ukamilike, bwana RPC, you should uh, establish a patrol, uh, patrol base or some patrols in this area just to make sure that wananchi are safe na wafanye kazi na viongozi wao wananchi. Vilevile hatutaki pia askari wetu wafanye mambo ambayo ni kinyume na kazi yao. Kazi yao sio kuumiza wananchi, kazi yao ni kulinda wananchi. Tangazo hili la Kindiki ni afueni kwa wakazi wa hapa waliohofia kuwa huenda eneo hili lingefungwa. Kulingana na naibu gavana wa kaunti ya Busia Arthur Odera, serikali ya kaunti ya Busia imeweka mikakati ya kuimarisha hali ya hapa. Serikali ya kaunti inaheshimu watu wake wote, wale ambao wako chini na wale wengine wote. Hao ambao wanapata ajira hapa, hatutaki ajira yao ipate kuharibika, na ndio maana tuko tayari any day time kufanya kazi na serikali kuu to make sure that our people here are safe, na tufanye kazi tufaidike, na wale ambao wametoka nchi za mbali kuja hapa Bumutiru kuchukua dhahabu, nyinyi ni experts ambao mnajua hiyo kazi, kwani hakuna siku itafika mfundishe vijana wa hapa kufanya hiyo kazi. Aidha, katika hafla hii Kindiki ametoa onyo kali kwa wahubiri wenye itikadi kali, akisema kuwa lazima wote watazingatia mafunzo ya vitabu vitakatifu na katiba ya nchi. Na msituambie ati oh, sijui ati tumetumwa na Yesu kuua watu. Yesu hakuua mtu hata mmoja, alifufua hata wale walikuwa wamekufa. Kweli si kweli? Kwa hivyo tutafukuzana nao na huo Makenzi na wenzake hawatawahi toka jela milele na milele, wataishi jela mpaka siku ya mwisho hapa duniani. Ziara ya Profesa Kindiki hapa Bumutiru imewadia baada ya kuwepo lalama za kuzorota kwa usalama hapa pamoja na uharibifu wa mazingira. Jeremy Omondi, West TV, nikiwa katika eneo la Bumutiru, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia.